Jestem na ulicy Tkackiej. Zbliżam się chyba w kierunku ulicy Grodzkiej. No i tradycyjnie kolejny kościół w Nysie. Zaraz dowiemy się o nim coś więcej. Pogoda sprzyja, jest 30 kwiecień 2012 roku.